أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه وسيجزي الله الشاكرين لأنه شاكر عليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين بركة مدى يو بركة مدى ورحكة آه، إنا منا فاتن الخير gaba آه، كما الله سبحانه وتعالى مكي وروقو roƙo كل يكارا منا ƙara كما يسنى kuma ننتكسنشي sanya wato jagora a gare mu zuwa ga ayyuka na alkhairi a insha Allah yan uwa musulmi kamar da yana ka saba wato karɓar wa'annan tambayoyi na yan uwa musulmi daga suke rubutowa wa'insu kuma suke ainihin wato turuwa ta hanyar wazaf domin ainihin gyara addininsu to murdiga mun ba da dama wannan hanya insha Allahu duk wanda yake da tambaya ko ya zo mana ita a rubuce insha Allah muka ce akwai hanyoyi wanda mutum yana iya kai wannan tambayar ko dai a nan na a wannan markas namu sai alzaki a wannan masallaci ko ya ka su a rubuce ko ya zo tar da ni a rubuta ko ya tar da malam salihu gwani ya gaya masa tambaya ya rubuta ko kuma ya je ainihin gidan radio tambara inda muke da hilaye guda biyu muke karɓar tambayoyi irin wannan tambayoyi na addinin musulunci ranar ainihin wato asabar da daddare karhe tara zuwa karhe goma na dare ran litinin kuma daga karhe goma zuwa karhe goma sha ɗaya da safe haka ko da ya kai a gidan radiyo rahama fm inda muke ainihin karɓar wannan shiri na ainihin wato karɓar tambayoyi na addinin musulunci ranar laraba karfe tara na dare daga karfe goma na dare insha Allah idan ya kai tambaya can duk wanda ya tarda daga cikin ma'aikatan gidan radiyon za a karba a aji in muka zo sai a bamu insha Allah to wannan shine dai wuraren da ya kamata mutum ko kuma takanas ta Kano mutum ya je a nan wato pharmacy islamic hikima a nan inda nake ya zai ya kai tambaya in bai tarda ne ba akwai yara zai tarda yara ko ya faɗa su rubuta in an rubuta daidai ko kuma ainihin wato ya zo da tambayi shi a rubuce Allah taimake mu a insha Allah akwai tambayoyi a gabana ga suna daga cikin tambayoyin akwai tambaya ta ainihin wato Alhaji Suleiman daga Agadas yake tambaya ce malam muna da tambaya bayan gaisuwa a kamar yaya ne ya kamata mutum ya yi da dukiyar maraya in an mutu an bar shi maraya kamar yaya ne ya kamata ya yi da dukiyar shi a matsayin shi shi ne wakilin shi a babu shakka wa dukiyar maraya Allah subhanahu ta'ala. tun daga maraya shi kan shi da abin da ya gada Allah tun ya yi magana a kan wannan abin da shi haƙƙi ne na maraya kuma Allah ya yi tsoratarwa ya ainihin tsoratar dangane da ainihin wato yin rabda ciki saman dukiyar maraya mutum ya samu dukiyar maraya ya rika cinyewa ya rika cinye maraya dukiyarsa a dalilin wato an bar mashi an mutu an bar mai maraya kuma marayan bai girma ba ah, Allah subhanahu ta'ala yake gaya mana a suratun nisa'i aya ta goma a'udhu billahi minash shaitanir rajim yana cewa innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman akulu na fi wasu ya salo na sa'iran lalle waɗanda suke cin dukiyoyin marayu idan aka mutu aka bar musu maraya sai su yawan wannan dukiya zulman kaga ba islahan ba zulman kaga an kama fa'uli min ajalihi saboda zalunci kawai su rika cin dukiyan marayi zulman la islahan ba don gyara dukiyar marayu ba ashe akwai cin za'i na gyara kamar da za mu gani a cikin alkur'ani kuma to irin nan da suke cin dukiyoyin marayu zulman saboda zalunci kawai don ba ci irin na gyara ba innama ya na fi butunihim naran innama kawai abun da suke ci a cikin zukatansu a cikin cikuransu wuta ce kawai wasu launa sa'iran Allah ce kuma za su kono da wuta ta sa'ira Allah ya kiyashe mu a sanadiyar saukar wannan aya abun ya ba ainihin wato sahaba tsoro duk wanda yake da maraya tare da shi na ɗan uwan shi da ya mutu babin shi maraya ko kanan shi kowansa marayan yana tare da shi kuma marayan an ba dukiya wanda hasi mukhalada ana haɗa abinci gaba ne ana dawa har marayun gaba ne gida guda duk abincin fami ake dawa wannan sai ba shi sabai tsoro to hatta da ainihin abinci haɗa abinci da maraya suka daina saboda jin tsoron kar su zo su ci wata loma ta to cikin ainihin abincin maraya ya zama sun ci wuta ne har Allah da kansa ke ba da labarin da abun masu sahabbai kumci suka damu wannan wannan hukumci ya tsani a tsani ne a gansu a kare su Allah yana ba da labari a suratul baqara aya ta 220 yana cewa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ويسألونك عن اليتامى سنة تنبيه كدنغني لشأن مرايا مرايو يا كما تتصيد سو تندقى آية تاتي وان دي كي تنغ أين دوك مرايا أبون دي كي وتاتي كوي توغا سنة مخالطة سنة أين أبون تسو دنا مرايو يا كما تأيه الله تدعى النبي كباس لاباري قل islahul lahum khairun ce a aiki a gyara dukiyarsu a kyautata musu dukiyan nan nan makar kar a bari zakata ta canye ta tasarrafa ta sarrafa ta ana sana'a da ita shi ne alkhairi a kyautata musu ya a bar dukiyan nan a koma a komai a raba da su komai nasu a ce an kaurace masa saboda kar ya zo mutum ya ya fada cikin zalunci a'a Allah ce kyautata ra'ayi kyautata musu dukiyan nan a gyara ta a yi sana'a da ita ta bunkasa khairun shine alkhairi wa in tukhalituhum har in kun kai mukhalada kar hada ka hada ainin abincin gidanka da abincin maraya ga na shi gwargwadon marayun nu su nawa ne kannan ɗiyan kananka ne ko ɗiyan yayanka ne su nawa ne a gidan suna a ka? a dobo daga cikin nasu ainin dukiyar a dobo da kai maka diba daga cikin naka hada yi abincin gida Kun in kun kai haka fa ikhwanukum Allah ce 'Yan uwanku ne shi ko dan kullum ai ana tausaya mai ana kyautata mishi babu lahi inda wannan ne fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah ya ce ai Allah ya san wane ne al-mufsida wanda zai rika cin dukiyar maraya ta banna ta zalunci can da Allah ce zulman Allah ya san wane ne yake cin dukiyar maraya zulman shine mufsidi mabannaci kenan sannan ya san wane ne muslih wane ne yake cin dukiyar maraya muslih yana mai gyara ma'ainin marayan dukiyar shi kaga shina cin dukiyar maraya a nan islahan la domin gyara dukiyar maraya an gane ku, ba don zalunci ba walau sha Allahu kuma Allah ce da sahabbai inda Allah ya ga dama kuma da ya ta muku ku zamna cikin kunci ya bar ku haka ku yi ta samun damuwa ku kasa gani ya gane ya za ku yi ana fahimta ku kaga wannan ayar ta ba da ainihin mutumin zai shi jagorancin dukiyar maraya in zai yi ainihin wato hada ainihin dukiyar shi da ta maraya ta wajen cin abinci zai iya ɗobo na maraye gwargwadon abun da shi marayan yake ci ya haɗa da nashi aitu a dafa a ci an gane ku yawwa ba tare da ainihin ƙetar iyaka ba ko wuce gona da iri ana fahimta ku yawwa wannan ayar kaga ta nuna ana iya a yi musharaka da maraye a cikin dukiyar shi amma wajen cin abinci wajen abincin gida ba wajen kasuwanci ba wajen kasuwanci da daban za a yi mai kasuwanci da dukiyarsa saboda gudu wani abin da zai iya abu a ciki ana fahimta ku Allah subhanahu wa ta'ala ce wabtalul yatama wabtalul yatama hatta idza حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ta'kuluha israfan wa bidaran أن wa man kana ghaniyan falyasta'fif ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى, وكفى بالله حسيبا كجربهم كل مرايو إن أمت أمبر ما مرايا كجربيش إنغا دوكيش حتى إذا بلغوا النكاح har in ainihin ya kai lokacin aure suka yi lokacin aure za a yi musu aure fa in anastum minhum rushdan har idan kuka hango kuka leko cewa wannan yaran akwai shari'a tare su bi ma'ana sun yi hankali suna iya su tafiyar da wannan dukiyar ta babansu suna iya afon duwan suna iya tafiye da wannan dukiyar su da babansu ya mutu ya bar musu ta gado in kun ka tabbatar da wannan to fadafa'u ilaihim amwalahum ku mika musu dukiyoyinsu wala ta'kuluha kar ku rika cin dukiyoyin marayun nan israfan wa bidaran da ainihin israfan banna wa bidaran kuma da gaggawa ayyaka buru kafin su girma sannan kwancin ya dukiyar wa man kana ganiyan duk wanda mutu aka mutu aka bar mai maraya a hannunsa ya zama shi mawadaci ne to Afif ya kame hannunsa daga cin dukiyar maraya ko daya kawai ya yi ma maraya hidima a cikin dukiyarsa ya gyara mai dukiyar shi ta bunƙasa tun da shi ma yana da nashi wa man kana faqiran duk mutumin da aka mutu aka bar ma maraya amma shi ko talakka ne kuma ga maraya a sa, marayan shi da dukiya shi ko talakka ne to Allah ya bashi damar ya ci a cikin dukiyar maraya amma wal a bil ma'ruf a kulbil maaruf ya ce da kyaukyawan hali ba ainihin almabazzaranci ba barna a cikin dukiyar maraya an gane ku wannan shine wanda Allah ba dama ya ci cikin dukiyar maraya ci na gyara ba ci na ɓanna ba ana fahimta ba tambayar kai malam malam malam Suleiman da Agadas kafin mu je ainihin wato abu na gaba saboda mu gama ba insha Allah ai haƙuri.